Alasan kenapa Logan Lee harus selamat dan masih hidup meskipun sudah kena bom. Logan Lee adalah salah satu karakter dalam drama Penthouse yang banyak mencuri perhatian penonton. Meskipun pada awalnya Logan Lee merupakan karakter pendamping, namun lambat laun karakter Logan Lee berubah menjadi salah satu karakter utama drama Penthouse. Selain itu karakter Logan Lee juga membuat penonton tidak bisa move on darinya karena pesona Logan Lee dalam setiap rencananya untuk mengalahkan Joe Dante dan Chon So Jin. Logan Lee salah satu karakter penting dalam drama Penthouse dari season 1 hingga 3, Logan Lee selalu menjadi kunci dalam mengalahkan Joe Dante dan Chon So Jin dalam setiap seasonnya. Pada season pertama, Logan Lee berperan untuk menghancurkan bisnis Joe Dante dengan berpura-pura menjadi investor dalam perusahaan Joe Dante. Namun pada akhirnya Logan Lee melaporkan Joe T atas tindakan penggelapan. Selanjutnya pada season 2 Logan Lee berperan untuk membantu Sim Suryon menjebak dan menangkap Joe T dan Chon So Jin lalu memasukkan mereka ke dalam penjara. Dan pada akhirnya rencana Logan Lee dan Sim Suryon berhasil dan membuat semua penjahat di Hera Palace masuk penjara. Namun hal itu tak berlangsung lama karena pada season 3 episode 1, Logan Lee meninggal karena terkena bom yang diledakkan oleh Joe Dante. Setelah saat itu Logan Lee menjadi salah satu karakter yang paling dirindukan oleh penggemar untuk kemunculannya kembali. Meskipun sebenarnya secara logika Logan Lee tidak bisa diselamatkan karena terjadi ledakan bom, namun banyak penggemar yang masih berharap Logan Lee bisa kembali dan membantu Sim Suryon dan Oh Yun Hee untuk mengalahkan Joe Dante dan Chon So Jin. Terlebih setelah kematian Oh Yun Hee, membuat Sim Suryon harus bekerja sendiri dalam mengalahkan Jo Dante dan Chon Sojin. Akhirnya pada episode 8 drama Penthouse, Logan Lee kembali muncul dan membuat semua orang terkejut dengan kemunculannya. Meskipun banyak orang yang skeptis tentang kembalinya Logan Lee, namun banyak penggemar yang merasa senang dan bahagia melihat Logan Lee kembali. Walaupun sebenarnya hal ini cukup mustahil, namun karakter Logan Lee memang harus dihidupkan dengan beberapa alasan untuk mengakhiri perjalanan drama Penthouse di season 3 ini. Logan Lee yang karakternya berkembang menjadi salah satu karakter utama drama Penthouse, memegang peran penting dalam menghancurkan Jo Dante dan Chon So Jin. Logan Lee bisa dibilang salah satu pemegang kunci dari setiap kejahatan yang Jo Dante dan Chon So Jin lakukan. Logan Lee mengetahui beberapa masa lalu Joe Dante yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan Joe Dante. Selain itu, kekayaan milik keluarga Logan Lee akan sangat berguna untuk menghancurkan Joe Dante dan Chon So Jin. Selain itu, hanya Logan Lee orang yang bisa mengendalikan Jin Bun Hong dan Baek Jun Ki. Jika karakter Logan Lee ini tidak hidup maka bisa dipastikan kalau Jin Bun Hong dan Baek Jun Ki akan menjadi penjahat selanjutnya dan akan memperpanjang season dari drama Penthouse ini. Logan Lee juga memiliki motif untuk menghancurkan Jo Dante dan Chon So Jin karena untuk membalas dendam tentang Min Sol Ah dan juga kematian Oh Yun Hee. Selain itu, saat ini Logan Lee juga merupakan salah satu korban dari kejahatan Jo Dante dan Chon So Jin. Jo Dante dan Chon So Jin keduanya telah berusaha untuk membunuh Logan Lee dengan cara yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup mereka. Apabila Logan Lee tidak hidup, bisa dipastikan jika Sim Suryon tidak akan bisa mengalahkan Jo Dante dan Chon Sojin. Apalagi setelah kepergian salah satu karakter paling kuat yaitu Oh Yun Hee yang sampai sekarang belum tahu nasibnya. Apakah Oh Yun Hee benar-benar telah mati atau masih hidup? Jadi Logan Lee adalah satu-satunya harapan untuk membantu Sim Suryon mengalahkan Jo Dante dan Chon Sojin.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 See you on the next video.